сіз армияға бардыңыз біле барбай қоймақ білем армияға хай что армияға деген мен болғанда да морской службада болғам ей мурманскіде мурманскіде қызықты оқиғалар болды әлі конечно қызықты оқиғалар көп болғанда э біз армияға барғанда ай орысша дегенде нөл болчубуз орысша вообще единствомыз жоқ болчу да э деттер деген Кушать хочете се? Кушать хочете чисто. Жоперата сында, орысша да, птигни атам деп тигини Гызыгы сүйлөпчү. Кызыгычы. Эң кызыгы. Э, жаңы эле бардым да жаңы армия барганда эле шашып бир жака чуркап баратсам бир э, дедушка Суда иди деди да анан чуркап жанына барсам куда дегенин уктум да анан мен туалет десем чап деле оңкомон түштүм да көрсө родом откуда деп атыптыр да биринчи эмне деген сөздөрдү үйрөндүңүз армияга барганда эң биринчи биринчи айда сөгүнгөндү үйрөнөсүң да сөгүн шатратасына атаңы бер түр менен үйрөндүк го чиркин жок анан орусчаны нормально үйрөнүп келдиңизби андан кийин анан орусчаны эзбедик анан да бир да сөзүн калтырбай үйрөндүк да эзип кой себеледик да элечи ар бир орусча сөздү билем да мен ата эле сөз облака деген сөз эмне экенин билесизби бе облака облака деген бир болсо алманын согу болот да болбосо деген орусча сөз жок не болды эмне бактан өтүп кеттим байке акырын кыйын мындай колумду мындай мындай байке өлүп калбайынбы өлөсүң өлбөгөн болуп белем өлөсүң өлөсүң өлөсүң сен да өлөсүң мен да өлөм бирок азыр эмес кийин токсон бешке чыкканда өлөсүң эмир усталар иштеп атабы ооба иштеп атат нормально иштеп атышабы ооба ичип албаптырбы жок көрөм азыр кандай иштеп атканын эй эмне кечээ ичип алдыңбы жок жок точно точно ичкен точно ичкен эмессиң э жок жок эй эрболат кебетең кетип калыптыр сен ичип алган жок белең жок ай точно точно эй сен ичтиң беле кечиресиз аке кичине ичкен кичине ичкен точно ичтиң беле кичине ичкен Çetirmedim içerdin ha? Sen açmaydın bana maşatı. Bana der. Yürü başlayalım. Alo. Hey Renat. Gelatansın mı cumuşka? Gelatanmayca gelatmayım. Jodun var propka. propka da duram. Kayerde propka. da propka. Hey ciddi. Ben senin damaçlığına çalatmayayım mı? Ne oldu? Ne olma öyle, dört günden beri hayalim maşinin aydalar yok, dayın yok. ошону издеп келдим мен силерге айтайын деп келдим төрт күндөн бери жокпу төрт күндөн бери жок так айтыңызчы аялыңыздын үстүндө эмне кийим бар эле аялым аялым эмне кийип жүргөнүн мен каттан билем машинем жапжаңы да машинем жапжаңы вишневый цвет жап жаңылган жанагы фитте го кичинекей тыпыйган өзүмө ылайыктуу сонун э байке аялыңыз аял дейсиң аял аял катта машина деген ගක්ගම් ක්‍රස් කෝච බිරිගෙන්ද කීවික බලනයි නේ අන්දගම төрт доллар калган Ey bayke ayağımız. Ayakta da ayak da itasın ayak yok bolu da da yok. Ettik ma maşineni tapırla maşine yok bolu da çürüyordu maşine maşine çürüyordu maşine. <laughs> Alo. Ay Emir ay. Kandaysın ay emine otasın. ата мен шаарда жумуштап жүрөм әй бул айылга келбейсиңби сен айылга келсең о биякта сонун болуп атат эй айылда досторуң келиптир шашлык кылып атабыз атаңдар сонун салаттарды алып келиптир балык кармап келишиптир ата мен бара албайм жумуштарым толтура ой сонун шашлык кылып атабыз бул жерде сонун азыр шашлык кылып жегенден кийин эс алабыз сонун көр охота қылабыз мына ояққа мынтық атабыз атаңдар келмейсің ей кел келіп кет қойшы ата қапел айта бересің чөң жүгірбейсің саламу алейкум келіңіз бәйке эмне болды балам бұл көзім жақсы көрбе деп шуну бир көріп бербесең болбады араң келдім өзім айнана бұл көзімді бир көріп беріп қой өзіңіз эле басып келдіңіз бе өзім эле келдім анан өзім келбегенде жолым жегімен ақыры кыбырап басып келдім байке терезени бир караңызчы терезени карайын ба байке эмне көрүнүп атат ой күн турат чак теппе болып жарқырап ой блин бұл дагы эмнени көргүсү келип атат ата могу өрдөктөрдүн канаттарын эмнеге кесип атасыз өрдөктөрдүн канатын не кезіп жатам айтайын күніге әр күнге өрдектерімді деп кесіп жатам ә бүттің бе эмире алдығы туалеттіңді қазып бүттің бе деге ата 8 метр қаздым Көп чейін толбойт. ой көкігін ой сегіз метр қаспайлы мына азырағыла қасып келелі көпке кейін толмайды дейсің да продукт аспаны маш болып жатса тамақ қымбат болып жатса деген ештеңе жоқ болып жатса бұл емнеге толмау ғой толмайды анысы деле